Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite présentation de la chaîne YouTube. Euh, je fais des vidéos gaming et des vidéos IRL. J'espère qu'elles vous plairont. Bisous à tous. et Abonnez-vous. Abonnez-vous et suivez l'amour et dans le tracteur